Moltes gràcies per haver vingut en aquest boníssim dia de juny. Gràcies. Molt bon dia, jurats. Benvinguts, la presidenta del Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil. Llegir llibres i comunicar a altres lectors la nostra opinió en llibertat, en criteri, perquè tenim dret a expressar la nostra joia de lectors a tothom. Vosaltres doneu sentit a la feina que feu. Ara demanaria a les persones que seuen a primera fila, eh, els editors, els escriptors, que s'aixequin, eh, i als meus companys de taula també, perquè us donarem un fort aplaudiment, perquè és la millor manera d'inaugurar aquesta edició del Premi Atrapallibres. Bé, continuem l'acte. Ara farem el lliurament dels premis. El primer serà la categoria de 9 anys. Ha guanyat un llibre que es diu Amics monstruosos. L'ha escrit l'escriptora, qui l'ha escrit és l'Anna Manso, les il·lustracions són del Gabriel Salvador i l'editat Anima Llibres. Moltes gràcies. No, no xerraré gaire, que avui tenim molta feina, però sí que us volia donar les gràcies a tot el jurat, us volia donar les gràcies a totes les persones que feu possible aquest premi tan extraordinari i tan sensacional. La categoria de 10 anys l'ha guanyat un llibre que es diu Jo que vaig dormir amb lleons. L'ha escrit la Laia Longan, i l'ha il·lustrat la Sonja Vimer i l'ha editat Animar Llibres també. Moltes gràcies a tothom. I l'obra guanyadora de la categoria 11-12 anys es diu Rodrigo Muñoz Àvia i el seu llibre, el llibre que ha escrit, és El signe prohibit de la Os lo digo de un modo muy sincero, merci. Merci sobre todo por leer. Cada hemos hecho el els de dels libros entre todas las escuelas, bibliotecas, y de lectura que heu a al a Atrapa libros. Les guanyadors d'aquest any han estat l'escola Àngels de Riga del Vendrell, l'escola Almanà d'Almanà de Lleida i l'escola Vilot de Sucs de Lleida també. Un lliurament també especial per nosaltres. Cada any, el dia 2 d'abril, se celebra el Dia Internacional de Lleida Infantil i el Consell Català, eh, junt amb les altres seccions de la UEPLI, de, de Madrid, de Galícia, del País Basc, vam convocar un concurs de dibuix que es deia adopta un animal de compte. Per la categoria de primers lectors, tenim aquí a la Inés Vázquez, que és de l'escola Vila Buja de Lleida, ai, perdó, de Tarragona que es diu Illes Naranja. Dels dibuixos que han guanyat en l'àmbit de la llengua castellana, la dels companys de Galícia, i aquestes que venen ara són les que han guanyat els companys del País Basc. Egoist and selfish lover, foolish creeper llegir tres llibres fantàstic, com ho són els tres que heu llegit aquest any, i tenir-ne que triar només un és molt difícil. A nosaltres ja ens costa només deixar-ne tres, doncs jo m'imagino que triar-ne només un és una feina realment encomiable. Us, us felicito a tots. I passat això... veure, el primer de tot que tinc que fer és donar l'enhorabona a tots els guardonats i al nostre jurat absolutament estricte, un jurat de molta categoria, que tenen tots els seus diplomes i que realment és el que em fa que aquest premi tingui sentit. Vosaltres sou els, els protagonistes. Moltes gràcies, enhorabona i crec que ara tenim un mag que ens farà un espectacle increïble. Moltes gràcies a tots. Hola, què tal? Molt bon dia, com esteu? Molt bé, i ara al final d'aquest acte anem a fer una miqueta de màgia, de participació. Els que estigueu més callats, més atents, alguns podreu venir a, a participar a l'espectacle. A mi m'agraden molt els llibres, els llibres sabeu que tenen moltíssima màgia i la literatura juvenil a vegades doncs, pren, pren una mica la flama de la lectura, les ganes, és super, super màgic la literatura. Moltes gràcies.